Salve vicine! Ecce! Vestimenta! O oh, scilicat sum in cubiculo meo. Est lectus in lecto dormio et vestimenta mea. Quae sunt vestimenta? sunt socchi. Duo sunt socchi. Socchi non sunt ornati. Scorpio, discipulus mihi, multos soccus ornatos habet. Quae sunt? Braccae sunt quid est? Est zona. Quid est? Est commissia. Haec commissia est roseo colore. Quid est? Est focale. Focale est purpureo colore. Vestimenta sporca et vestimenta quae non sunt sporca sunt pura. Ubis sunt vestimenta pura? Vestimenta pura? in armario sunt. Ecce est armarium, et vestimenta sunt in armario.